Хичээлийн сэдв интерактив хичээл хэрэглэгдэхүүн. Аян сургалтын хувьд харилцааны 3 хэлбэр байдаг. За эхнийх нь мэдээж багш, суралцагчдын харилцаа. Дараагийнх нь бол суралцагч, суралцагчийн харилцаа. Гуравтх нь бол агуулга, суралцагчийн харилцаа. За и сургалтын хугацааны ихэнх хувийг агуулга, суралцагчийн харилцаа эзэлдэг. За тэгвэл интерактив хэрэглэгдэхүүн гэдэг нь юу хэлэх вэ гэхээр суралцагчдыг идэвхтэй үйл ажиллагаанд оролцуулдаг, хамруулдаг тийм хэрэглэгтүүнийг интерактив хэрэглэгтүүн гэж хэлнэ. Интерактив хэрэглэгтүүн бэлдэх мэдээллийн төрлүүд нь мэдээж текст, зураг, анимашн, аудио, видео гэх мэдээллийн үндсэн таван төрөл байна гэсэн үг. За интерактив хэрэглэгчүүний үндсэн элементүүд нь гэх юм бол удирдлагын товч буюу баатан. За цис буюу меню. Гуравт нь тайлбар тэмдэглэгээ буюу маркер. За дөрөвдөг нь гүйл гэж үзэх талбар буюу scrolling panel гэдгээс бүрддэг байна. За удирдлагуудын товчнууд гэх юм бол бидний мэдих вебсайт, аль аппликейшн дээр байдаг эдгээр товчнууд байж болно. За CIS гэхээр мэдээж вебсайт, интерактив хичээлийн CIS. За ийм гурван төрлийн CIS байж болно. Тайлбар тэмдэглэе буюу маркер гэдэг нь альва объектыг тайлбарлахад ашигладаг. За энэ зурган дээр бол объектуудыг маркрар тайлбарсан байгааг харуулж байна. За scrolling panel буюу гүйдэлж үзэх талбар бол хэмжээний текст зургийг доош нь дээш нь гүйдэлж үзэхэд ашигладаг байгаа. За ингээд бүгдэрийн жишээнүүдтэй танилцъя. Энд бол хөшүүр гэх 8 дугаар ангийн сэдв байна. За онол видео дасгал тайлбар гэсэн бүтцүүдээс үүснэ. За энд зааварчилгаа өгөөд. За хичээлийн онлын харагдах байдал юм хэд иймэрхүү. За дараагийн хуудас руу шилжгээр энэ объектууд байгаа. Объектүүд дээр дарж тайлбаруудаа үзэж болно. За тэр самбар дээр нь жишээ нь дарахад за томроод энэ дээр бол маркруудыг тухайн хаачны элементүүдийг ингээд нэг нэг нь ойлгомжтой байдлаар тайлбарласан байгаа. Бүгдээр харж болж байна. За энэ бол маркерийн үндсэн үүрэг гэдэг мэдээллийг тайлбарлах, объектыг тайлбарлах. За энэ мэтлэн мэдээр маш олон маркеруудыг эдгийхэн байрлуулаад ашиглаж олно. За мэдээж бид нэр интерактив хичээлээ видеог оруулж олно. За видеого та бүхэн сонирхолтой байдлаар хийгээд видеог оруулна. За энэ дасгал ажил. За дасгал ажиллаа бас мөн тоглоом байдлаар бүгдээрээ сонирхолтой байдлаар хийж өгч болдог байгаа. За энд бол ингээд 6 шаттай эхний A1 гэдэг шат нь бол за нэг асуулт гарч ирэх юм байна. Асуулт нь бол орох зургнууд өвшөөрөгтэй холбоотой зургийг сонгоно. За ингээд өвшөөрөгтэй холбоотой зургнуудаа зөв сонгох хэрэгтэй. За хайж гэх мэтлэн За шалгах хариулт зүг байна. Өргөжлүүлэх гээд ингээд даалгавраа хийгээд явна. За дараа нь бүгдээрээ e content идэвхтэй гэмэн дээр бол боловсролч соёлын шинжилгээ ухааны яамны бэлдсэн интерактив хичээлүүд байдаг. Эндээс бүгдээрээ биологийн жишээг нь үзье. За энд мэдээж дандаа мэдээллийн 5 төрлийг ашигласан. Тэгээд тэрийн нөгөө үндсэн элементүүд болох батан буюу товч тэгээд маркер зис зэргийг ашигласан байгаа бүгдийг анзаарч үзэж болно. За энэ бол их хвчлэн удирдлагын товчнууд ашиглаж хийсэн байна. Биологийн интерактив хичээлийг. За математикийн хичээлээр хэрхэн ашиглах вэ? За энд бол цис голлох үүргийг үүсдэг юм байна. Цис. За доогор бол мөн удирдлагын товчнууд байна анги хичээлүүдийн дараалууд чинь үзнэ. За дээр мөн адилхан нөр хуудас. За нэмэлт тайлбар, тусламж гэсэн удирдлагын төвчнүүд байгаа бүгдээрээ харж байна. За scrolling panel буюу нөгөө гүйлгэж үзэх талбарыг яаж ашигласныг бүгдээрээ анзаараарай. За дараагийнх нь пицгийн хичээлийн жишээ. За мөн адилхан удирдлагын товчнууд байна. За маркер үсэг Үсгийг удирдлагын товч болгон ашиглаад тайлбар текстээ хийсэн байгааг харж болж байна. За энэ бол нөгөө гүйл гэж үзэх талбараа ашиглаад эрдэмтдийн намтрыг оруулсан байна. За ингээд мэдээллийн төрлүүд нь мэдээж ямар төрөл байж болно. За ингээд сонирхолтой байдлаар бүгдээ зохиомжоо гаргаад удирдлагын товч нэрээ байрлуулж болно. За химийн жишээ гэх юм бол за мөн адилхан цэстэй за цэс нь гэхдээ гүйлгэж үзэх талбартай байгааг анзаараарай. За тэгээ удирдлагын төвчнүүд видео том дэлгэцэн дээр шууд гарахаар байгаа юм байна. За тэгээ мөн адилхан удирдлагын төвчнүүд байна. За удирдлагын төвчнүүдийн байрлал зүүн баруун дэд болонд дэвтийхэн байрлуулах хэрэгтэй. Удирдлагын төвчнүүд ерөнхийдөө маусны курсор ашиглан үзэх боломжтой байх хэмжээтэй байх хангалттай байдаг. За бусад э, интерактив хэрэглэгдэхүүнийг эндээс та бүхэн сонирхож олно. За видео үзсэн баярлалаа. Амжилт хүсье та бүхэнд.